Salut tout le monde Aujourd'hui on explore une petite maison de campagne avec une grange à côté. La maison a l'air assez ancienne et puis euh, tout est intact. Pas de graffitis. on a eu beaucoup de mal à rentrer. Maintenant on est dedans. Il y a encore tous les meubles. Les vieilles armoires, les vieilles tables, les vieilles chaises, les cheminées. Et puis euh, il y a aussi grosse grosses, grosses, grosses araignées. 老见。 par là, ça devait être la salle à manger, la grande cuisine. Toute la vaisselle est encore là. Et puis bien sûr la cheminée avec un vieux poêle. Super vieux poêle. la vieille radio. Bon, ça c'était la cuisine, la salle à manger, deux belles cheminées, la salle de bain. Maintenant on va aller voir l'étage. Oups. Oh. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. T'as encore l'uniforme. on les bouffer par limite, mais t'as encore les... T'as encore les insignes d'origine et tout. Quand tu refermes la boîte, t'as son couvercle et t'as le nom avec le drapeau français dessus. C'est ouf. Hein. T'as vu les dessins sur le mur Ouais, ils sont jolis. C'est hein. probablement lui qui les a fait. c'est beau. Il y a la date dessus, non T'as vu la chaise ouais, belle. Hein. Superbe. Donc c'était le fils et les deux parents Euh, les gars Encore une chambre. Deuxième militaire. Tiens, donne-moi un coup de main. Chimie électrique. Montréal, ça vient du Canada. y a du Canada, la caisse. Ça va tenir ça Putain, il y a un dessus. Ah. Des araignées partout. Ah, c'est horrible. Marche à poignée. Oh, j'ai trouvé des trucs. Une corde. Monter à cheval, probablement. C'est une selle, hein. non Eh, les moustiquaires, oh, C'est un nain jaune C'est Oh, génial. saurais pas dire exactement ce que c'est. C'est pour poser les vêtements. On peut faire, c'est remettre la barre sur la porte, et va sonner toute seule. Ici ah, les écuries, la grange peut-être. Je sais pas trop. Je pense qu'il y avait des animaux, ça, ça doit être des mangeoires. Et vu la hauteur, c'est probablement pour des chevaux. Encore des vieux outils. Bon, maintenant on va détaler parce que on est au milieu de nulle part, mais on sait jamais. nickel. Les gars, GG. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un autre endroit la prochaine fois.